uma boa tarde. Bruno, 30 minutos. Perfeito? Beleza. É, pessoal, boa tarde. Estou então, aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Estudo e Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Posição para o Computacionário Utilizando Unidades de Medida Inercial. O estudo foi orientado pelo professor José Saurini, que teve como orientador o professor Bismarck, que falei Bem, o sumário da minha apresentação consiste nesses tópicos: né, introdução, uma introdução sobre o tema, a motivação, os objetivos do projeto da plataforma experimental, os resultados obtidos, as considerações finais e os agradecimentos. Bem, é, sistema de, sistemas de posicionamento tem obtido destaque nos últimos anos, devido à necessidade de obter um obter maior precisão e, e controle de estabilidade quando se deseja controlar a posição de determinado objeto. Atrás a isso, nós temos hoje a evolução tecnológica que possibilitou o desenvolvimento de o aprimoramento de sensores e técnicas ativas para posicionamento e culminou na, no desenvolvimento de tecnologias e sensores muito mais precisos, de escala cada vez reduzida e que obtiveram grande aplicação no mercado civil hoje em dia. Um exemplo muito, muito utilizado hoje em dia é a unidade de medida inercial, abreviado é, como IMU. E esse aqui é, é um dispositivo que tem sido utilizado muito em algumas aplicações. Como vocês podem observar pela figura, ele é composto de inúmeros sensores aqui nesse caso. Esse modelo g 85 que eu utilizei no meu projeto, ele consiste em três sensores de multi-eixos, ou seja, ele tem a pressão de três eixos. E comumente ele, ele envolve um magnetômetro, um acelerômetro e um giroscópio. Dentre as inúmeras aplicações desse tipo de dispositivo, pode-se citar, por exemplo, na agricultura, em que esses pesquisadores desenvolveram um sistema de controle automático, utilizando essa unidade de medida inercial para propósito de monitoramento de áreas, é, propósito de medição de condições ambientais. E aqui está o, o, o modelo que eles utilizaram, né? Ah, é, eles englobaram a unidade de medida inercial e um dispositivo de transmissão sem para que possibilita que a aeronave possa enviar comandos e seguir uma trajetória indefinida. Outro exemplo que tem se popularizado muito hoje em dia são os drones. Eles, esse, no caso desse, desse dispositivo aqui, ele, ele é capaz de ser controlado via um smartphone e ele possui um sistema de controle de posição e estabilidade embutida. Outro tipo de aplicação aqui são as tele, é muito utilizado em telecomunicações para posicionamento de satélites. Esse caso aqui é um, é um dispositivo para é, simulação da posição de um nanosatélite do modelo CubeSat, que foi utilizado, e tem o objetivo de manter a posição para que a, a garantia de transmissão e recepção do sinal seja garantida pelo, pelo satélite. Né? Bem, mas o que tem motivado o desenvolvimento desse meu projeto? Pelo que eu tenho pesquisado durante esse pouco mais de 10 meses de pesquisa, é, eu identifiquei que muitas técnicas acabam sendo imprecisas, você não consegue obter boa, um bom resultado. A maioria delas são soluções que são proprietárias, mas que realmente funcionam muito bem, o que impossibilita que você possa adaptá-la para seu, sua aplicação específica. Então, é com, é com base nesses, nesses pontos negativos que eu apresento os benefícios da minha proposta, que é garantir uma precisão através da utilização de sensores digitais. É, então, propôs um sistema modular, adaptável e expansível, que o usuário tem a liberdade de adaptá-lo para inúmeras outras aplicações. É, implementar um sistema de controle automático independente, utilizando o PID. Desenvolver uma plataforma de simulação para que, possa, para que o professor possa efetuar testes de validação e também servir como um projeto de código aberto. Bem, com isso eu defini os objetivos da minha proposta, do meu trabalho, que é estudar e desenvolver o sistema de controle de posicionamento 3D auxiliado por uma unidade de medida inercial, além de projetar e construir uma plataforma de simulação para propósitos de teste e avaliação do sistema. Os objetivos específicos são os seguintes. Primeiramente, modelar o sistema de controle, fazer uma análise conceitual para o projeto de plataforma experimental, mecânica, é, desenvolver os, os, métodos de calibração dos sensores, implementar o controlador, PD, utilizar os atuadores que vão agir no sistema em prol da, da correção da posição e um software de aplicação para propostas de monitoramento. Esse aqui é o diagrama de boxe geral do sistema. Ele é composto de três, de três blocos principais, que começam pelo sistema mecânico de posicionamento, sistema microcontrolado, que esse aqui engloba todo o sistema embarcado, é, a parte elétrica e eletrônica é do, do projeto, e o software de aplicação que é executa o computador pessoal, como o laptop. Bem, começando pelo primeiro bloco, esse aqui é composto da estrutura mecânica, que foi inicialmente projetado e desenvolvido através do inicialmente do projeto conceitual, utilizando a ferramenta AutoDesk Com isso foi possível definir as dimensões e poder modelar e limitar um pouco a, as peças que seriam utilizadas no dispositivo o tipo de motor, dimensões e escolha do material. Definimos utilizar alumínio devido à sua baixa densidade e alta ductilidade, que permitiu que as peças fossem moldadas de maneira mais e definiu a madeira como suporte para o projeto. Aqui está a figura, a figura geral para a montagem do circuito elétrico. E aqui com os três, os três motores que, vão, que são responsáveis por corrigir os três né? Aqui é o ângulo de arfagem, o ângulo do rolamento, e seria aqui é responsável em gerar a plataforma toda e o ângulo de guinada. Essas especificações são melhores ilustradas nas próximas partes esses ângulos de iluminação. É, é aqui pelo sistema de ponto livre controlado, definiu-se a utilização da placa de desenvolvimento como Arduino 1, versão R3, e sua escolha deu-se pela grande quantidade de bibliotecas e desenvolvedores no mundo todo que participam e contribuem para desenvolver códigos e ferramentas que possibilitam a praticidade no, projeto, deixando uma carga do, do do, da pessoa que vai desenvolver, apenas focar nas partes principais do projeto, como no meu caso, desenvolver o algoritmo PD, executar as tarefas de, da plataforma para tá desenvolver na plataforma mecânica, além de rotinas de calibração. Aqui está um, um sistema elétrico do projeto, ele é constitui do Arduino, os três motores que foram escolhidos são motores, são motores utilizados em aeromodelos. É a, a unidade de inicial uma bateria para fornecer a potência para o ciclos de do mínimo, um sensor, e esse aqui um pouco, maior para comportar a utilização do, do cérebro. Né? Bem, as principais funções desse, desse sistema nível controlado é estabelecer a comunicação com o AMU, os sensores, implementar os controladores PIDs, controlar os servomotores e transmitir a informação em tempo real para o software de aplicação e assim o usuário tem a possibilidade de interagir e verificar o funcionamento do sistema. Os recursos utilizados para a comunicação em 2C, muito, muito chamado também de comunicação de dois fios, que permitiu a comunicação com os sensores, próprios dados, utilizado o temporizador 1 de 16 bits para controlar os motores, temporizador 2 de 8 bits para gerar o tempo demonstrado do sistema, e a comunicação serial foi escolhida para comunicar com o software da aplicação. Bem, para dimensionar um pouco verificar qual, seria é o tipo de bateria adequada para comportar o sistema, foi, foi executado um, uh, um teste no laboratório de no caso em que essa figura que ilustra o comportamento quando o projeto, a estrutura estabelece a posição do controle, consumindo em torno de 160 mAh, e aqui é, é o caso considerado que ela vai estar rotacionando os motores o tempo todo. A medição estava perdendo em torno de 560 mAh, e por isso definiu-se é a bateria, que é, foi esse modelo da ZIC, que funciona com uma pressão de operação de 6,6 volts e fornece 700 mAh. De acordo com as características aqui, calculou-se que a, autonomia deve ser em torno de 4 horas para o sistema funcionar em caso médico. É, para o alumínio foi utilizada uma bateria separada, 12 volts, sendo que a, a, a, alimentação fornecida pela conexão USB 5 volts e corrente de 100 mAh elas são suficientes para manter o arco mínimo e o sensor funcionando. Bem, para desenvolver os códigos do controlado foi utilizado esse sistema de coordenadas foi utilizado em APUs, em que aqui a gente define os três eixos, depois de três eixos, os três eixos você consegue determinar a posição do objeto no espaço, e convenciona-se que o eixo Y aponta a direção para frente, ou, perdão, o eixo X para frente, o eixo Y para a direita, e o eixo Z para baixo, assim, no sentido do da Terra. Então, a rotação em torno desses eixos vai determinar os ângulos que eu citei anteriormente. Então, a rotação em torno do eixo X é denominada o ângulo de rolamento, em torno do eixo Y, o ângulo de arfagem, e em torno do eixo Z, o ângulo de guinada. Partindo para o software de aplicação, aqui a gente tem uma figura que descreve como é né, que você tem a relação desse software. Ele foi desenvolvido em duas partes, em que ele primeiramente constitui o lado servidor, que é o responsável de estabelecer a comunicação em nível baixo com um sistema microcontrolado, o lado cliente, que foi utilizado o framework Bootstrap para fornecer uma interface amigável e responsiva, que se adapte a celulares, tablets e diferentes tamanhos de tela. E essa comunicação entre esses dois lados é feita via socket. A escolha dos dois por conta da praticidade de migrar esse tipo de aplicação para web e assim você ter um maior dinamismo na, na sua aplicação. É, basicamente, o fluxo das atividades do, de interação entre o software e a aplicação do sistema embarcado é, dá-se por conta da, do sistema microcontrolado estabelecer a sua, posição, a sua posição inicial, no momento em que ele é ligado. e seguir ele envia os primeiros parâmetros para o software da aplicação, que aí sim estabelece um critério para que o usuário possa interagir e definir sua referência, seu âmbito desejado de posição. Então, a partir disso, sempre que houver uma, uma interação do usuário, ele envia um sinal que o microcontrolador que vai alterar a posição do objeto. Isso aqui é a, é do software vocês podem verificar que essas, caixas de texto aqui, elas informam a posição atual do objeto. Então, foi o mesmo para esse experimento, vou utilizar 10 graus para falha, menos, 15 para rolamento e 144 para ignado. Né? Lembrando que o de ignado a gente tem um grau de liberdade de 360 graus, ou então isso ele pode, pode ter a volta completa, mas ele foi limitado a 180 devido à limitação do servidor esse, aqui esse gráfico é o valor de tempo real que mostra a qual é a posição do objeto, que são necessários fazer, uh, fazer as atuações com os servutores. E aqui a referência pode ser citada pelo usuário, ele pode configurar a posição que ele deseja e assim enviar o comando para que a unidade possa determinar aquela posição e assim fazer a, a obedecer o comando do usuário. Então, partindo para os resultados, a gente é, a gente primeiramente começou pela calibração dos sensores, para que a gente pudesse obter uma saída adequada das medidas. Então, para o acelerômetro foi utilizado o método dos milímetros quadrados, onde se obteve é, fatores de offset e fator de escala, que são aplicados à medida do sensor. O giroscópio, o melhor dispositivo que fornece a taxa de variação angular do tempo, então a gente bastou fazer uma, uma rotina para obter o offset, que seria subtraído das duas outras medidas futuras que quando ele está parado, não necessariamente forma nenhuma, nenhum, nenhum valor assim, que deveria fornecer. Hoje em dia, meio que calibre, etc., esse é o ponto inicial. Então, a agriatômica foi feita a correção utilizando algumas metodologias publicadas e aceitas pela comunidade científica para remover a influência de materiais ferromagnéticos no ambiente e, assim, poder corrigir a distorção causada pelo, pelo efeito, já que ele é, ele é um sensor baseado no campo magnético foi, parece que foi obtido o offset de fator de escala. E assim foram combinados esses valores para obter os três ângulos. Então, vamos de o vamos de guinar. Né? Para o caso especial do magnetômetro, a gente quer obter a localização do polo norte verdadeiro ou geográfico, que é baseado no polo norte magnético, a gente tem que fazer uma compensação, que isso é mapeado no mundo todo, cada posição no mapa geográfico tem sua declinação e a gente tem que subtrair esse valor ou adicionar para que a medida correta seja medida. Então, eu utilizei essa ferramenta aqui que desenvolvida por um grupo de pesquisa e você obtém a declinação magnética de acordo com a sua região. Para fazer a declinação é negativa, menos de 3 graus, né? então esse valor foi adicionado. E outro fator importante para o magnetômetro é que quando ele não se encontra numa superfície plana, como por exemplo aqui no dispositivo celular que você está mexendo assim, e ocorre a variação nos ângulos de afago e de rolamento, é preciso fazer uma correção para que você consiga obter uma medida correta. Parece então, é que eu estou falando com essa situação de, rotação. Bem, o algoritmo que, para poder combinar os valores dos sensores e obter uma medida mais, mais suave e mais adequada, foi utilizado o filtro complementar. E aí, é, é, é, um, é um filtro muito utilizado que combina medidas do giroscópio e do acelerômetro, com o objetivo de obter o melhor de cada medida. Basicamente, ele consiste em um filtro passa baixo do acelerômetro, e conseguimos passar todo no giroscópio depois e calculado a sua integral, uma vez que ele dá a variação que a gente quer é o ângulo, não né? a variação derivativa. Bem, mas por que a gente usa esse tipo de filtro? O acelerômetro sofre muito influência das forças gravitacionais, então quando ele está parado ele, ele varia muito a sua medida. Então, já o giroscópio, quando você faz, quando você faz um movimento, ele, ele consegue uma medida correta, mas com o passar do tempo ele acumula erros devido à conta da integral que é calculada no seu sinal. Então, com isso, a gente consegue obter um, uma diminuição do ruído na leitura do sensor. Você consegue eliminar a deriva do giroscópio, implementar um algoritmo menos complexo e que, por sua vez, obter um resultado tão bom quanto algoritmos sofisticados como o filtro de cal, que exige um, uma poder computacional maior. Bem, o próximo passo é a caracterização dos motores. Para isso, a gente utilizou o servo motor e como eles variam de fábrica, a gente calibrou adequadamente para que eles tivessem uma variação precisa de 0 a 180 graus. E a gente, com isso, aplicou, aplicou alguns testes para verificar como é seria a resposta desses motores. Né? Então, esse experimento foi importante para determinar o tempo de amostragem do sistema, serviu para a aplicação de testes e, assim, projetos de controladores. Bem, foi considerada comunicada para o motor a variação máxima de 90 graus. Por que 90 graus? Porque essa é a variação máxima definida pelo sistema. O sistema começa, como ele tem 180 graus de liberdade, ele começa na posição central, tem 90 graus para sentido positivo e negativo. Então, justamente foi cercado ao, aos três motores e eles obtiveram essa resposta. E é, é, o que é esperado para o controlador PID, que é uma, uma resposta em forma de S. Ou seja, a curva tende a se parecer a um S. E com isso aqui a gente aplicou o primeiro teste de desenvolvimento para determinar os parâmetros do controlador. Né? Então aqui a, a, em graus e é pelo o tempo. A gente aplicou uma etapa e foi para a posição determinado tempo. Então, o próximo passo foi a o teste de sintonia, a gente faz uma análise para determinar dois parâmetros, que é o TD e o T1. O TD é o tempo de, tempo de espera e o T1 é o tempo de resposta. O tempo de espera é aquele tempo que ele demora para começar a dar a resposta e o tempo de, e o tempo de resposta é aquele que ele, que ele tem né, da, da, desse instante até atingir a posição desejado. Então, aqui, com isso, a gente calculou, fez a análise aqui, né? A gente passou uma reta tangente ao ponto de inflexão da, da curva, com isso você acha da seção coseixas e assim determinar os parâmetros. Feito isso, a gente conseguiu calcular os parâmetros para os controladores, que são representados aqui na tabela, e esses aqui são os valores conceituais, aqueles né? que foram realmente calculados. Basicamente, o funcionamento do sistema envolvendo o controlador baseia-se na na leitura dos sensores, determinação do, do, da configuração que o usuário setou para ele, a posição que o usuário deseja, determinação do erro, esse valor do erro então, é então, enviado para o controlador, que por sua vez vai efetuar os, as contas para, para gerar o sinal de saída, que por sua vez é enviado para os motores que, são, que atuam no sistema e controlam a posição. Esse aqui é o diagrama de box do sistema completo, envolvendo aqui a gente tem os pontos de soma, né, que seriam as referências. Como o sistema é tridimensional, a gente tem três, três seções. Então a gente tem um ponto de soma, tem aqui a, a, a saída, que a, a MU está montada na plataforma, ela consegue obter a função atual. A saída desse ponto de soma vai para o erro, que por sua vez entra no controlo, que é o controlador vai executar as, as operações de controle, e é um módulo que atua é o sistema, altera a sua posição e aí se repete, uma área fechada, né? fechando a É... Bem, ao final dessa etapa aqui foi possível desenvolver uma biblioteca para o controlador PD, para, para o ambiente de desenvolvimento da Arduino, né, a placa que eu estou utilizando. Ela está licenciada sobre, sobre, sobre a GNU, que permite que seja disponibilizado gratuitamente e alteração indefinida. É, ele pode ser encontrado aqui na página do GitHub. E Certo? E aí a próxima etapa foi o, foram os testes e a execução final do sistema já estava fechado e todos os motores funcionando corretamente. Então, devido à dinâmica do sistema, percebeu-se que o comportamento não, não foi muito como, como esperado, como assim, a gente utilizou os parâmetros conceituais como ponto de partida, é, normalmente acontece em projetos controladores, a gente alterou os, os, os parâmetros KP, e TD, para que a, os objetivos do sistema fossem atendidos conseguir obter uma resposta aceitável. Então, esses foram os valores para cada motor, de acordo no rolamento designado e que o, a plataforma conseguiu se comportar de maneira esperada. Né? Isso, isso envolve fatores como tempo né, de amostragem, é, estrutura mecânica, comportamento dos motores que são fabricados em diferentes lugares e eles já possuem é, redutor de, de engrenagens, possuem controladores internos e isso pode ser, isso pode ser também. Né? faz foi efetuado um simples teste. E a gente ligou o sistema, ele foi configurado para zero grau para a posição tanto do arfalho quanto do rolamento. E a gente fez movimentos bruscos, movimentos suaves e esperou que e, e verificou a sua saída. Né? Então, verifica-se que ele seguiu a linha de tendência, que é manter a posição de equilíbrio desejada. E aqui a gente teve algumas variações bruscas, mas percebam que ele sempre retorna para a posição desejada, né? apesar de ter alguns movimentos que foram propositais, e aqui o eixo de, o eixo de rolamento também, pontos semelhantes, e o dignado, ele, tem um certo atraso, mas isso pode ser justificado pela, pela massa que ele suporta, uma vez toda a estrutura está sobre o seu eixo. Né? E aqui o ângulo é de 140. Né? O sistema funciona da seguinte maneira: ele inicia, vai para a posição inicial de zero grau, tanto para a parte quanto para o rolamento, e como o Tignada tem uma liberdade maior, ele assume que a primeira posição é a referência e deixa então a quinta causa de liberdade para um sentido para o Bem, foi, foi produzido um vídeo demonstrativo do projeto que pode ser acessado pelo link do YouTube. Se eu tenho tempo, eu sou permitido fazer uma demonstração básica. Rápido. É... Vou só ligar aqui. Tenho... Aqui eu já estou com a página aberta, né, já para adiantar. Eu vou só startar aqui o sistema. conhecer Bem, coisas inexplicáveis acontecem. Não estou conseguindo conectar na porta USB aqui. Curiosamente, funcionou há 5 minutos. Conectou. É, então, aí eu iniciei o sistema. Vocês percebam que ele, ele foi para a posição zero, né, que a gente vê o volume já faz no volume da posição zero. E o de Guinada, como ele tem aquela liberdade, ele foi para 192. Então aqui a gente pode efetuar alguns, alguns movimentos, ele já corrige, estou testando tá o de Guinada, né? esse é tem um 2 XZ. Aqui eu, eu, vou alterar o de arfagem, ver aqui ele consegue obter, e aqui o de rolamento, o desse eixo. Os dois juntos, por exemplo. A gente fez esse teste, tem um pendrivezinho aqui, espero que ele não caia. Não tem cola, e aqui eu faço um simples teste. Vou dar uma rotacionada aqui, né? Mudando posição, né? Então, o tempo de resposta do, do, do motor lignado foi um pouco reduzido, por conta da, justamente daquele fator que ele suporta a estrutura toda no é seu eixo. E E tá aí a demonstração. Bem, aí como considerações finais, a gente conclui que o objetivo do projeto foi cumprido, a gente conseguiu obter um resultado satisfatório, que a gente planejou inicialmente. Foi alguns resultados interessantes foram produzidos numa biblioteca controlada por 3D disponível para o pessoal, um software de aplicação que ajudou muito, principalmente a verificar o comportamento do sistema e assim poder dimensionar melhor os controladores, seus parâmetros né, e monitorar o que é está acontecendo. Foram estudados e desenvolvidos projetados Sistemas de controle né, que conseguiu fazer uma modelagem de outro sistema, encontrar as dificuldades e conseguir superá-las. É, foram implementados diferentes algoritmos para fluxo sensores, foram implementadas metodologias é, consagradas no mercado que envolvem o tipo sistema de tecnologia é, o programa foi cumprido com o regulamento que previu alguns, é, alguns imprevistos. Por exemplo, a gente tinha planejado utilizar um motor DC, que tinha, não tinha uma, redução boa, e aí seria praticável o sistema. Então a gente teve que mudar para o CEF, é, e aí a gente conseguiu obter o, a realização. É, esse tipo de, de aplicação proporciona é, proporciona então, ampliação para outras áreas, como telecomunicações, agricultura, aviação, e assim a gente acredita que ele contribui para o enriquecimento do, do, do, Vale aqui no São Francisco através de uma contribuição técnica e científica que pode ser melhorada. Como trabalhos futuros, almeja-se ampliar os testes para que eles suportem objetos de massa elevada, aquele, isso não foi levado em consideração, pretende-se analisar outros métodos de calibração para magnetômetro, que eu consigo obter uma saída um pouco mais mais preciso, é, ampliar a utilização desse sistema para outros sensores, como o GPS, e assim poder construir um sistema autônomo de controle de voo para uma quadricóptero, e pensar a utilização de placas solares para que ele possa um, utilizar energias renováveis né, e assim fornecer a potência adequada para o sistema. Bem, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida e pelo período e minha vida, aos meus pais, irmãos Celeste presentes, pelo amor e, e apoio incondicionais minha vida. Ao irmão Diego Pico, pela motivação e companheirismo, minha namorada Juliana, pelo apoio durante todos esses anos de grupo. Minha família, é, aos meus orientadores aqui, Bismarck e Jadson Lee, pelo apoio, amizade e conhecimento que eu avalio como indispensáveis para a concretização do meu projeto. Ah, todos os, todos os meus amigos e companheiros de luta de Arama de Vasco, ao projeto FKM, representado é pela turma, por servir de fonte inspiradora para é, a idealização desse, desse projeto, todos os companheiros de equipe e amigos. É, agradecer o pessoal da Oficina Mecânica aqui do Univasco pelo apoio, os estagiários aqui representados também pelo amigo e colega Betão também, ficou muito. E demais professores, todos os meus amigos aqui presentes, aqueles que vieram de longe também, como amigos amigo Sérgio, amigo prestigiado. E todos aqueles é, demais professores, amigos e colegas que de alguma forma contribuíram para o enriquecimento e a realização desse trabalho. Meu sincero obrigado.